大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语，讲做人道理。今天第四十四讲，神要对你说什么？ 你是虚浮的人吗？耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的却是无知。二人想得坏人的网络，一人的根得以借食。 那经文里面，为我们看得到的是很清楚的，其实就是回到过去的时代，那就是农业时代。你需要下田里面去耕种，下田耕种，当然，那就是所谓的日晒雨淋，那这个精力劳力的耗损。 好大，所以是相当辛苦的。但是呢，那如果你吃不了苦，那你就做一个虚浮的人，那你就是说你取巧，你不务正业，你好吃懒惰，所以他就有这样的一个对比了。 你可能是耕种自己田地的人，你也可能是一个追随虚浮的人，看看你是哪一类人。但是圣经就描述这两种人呢，歧视呢？那脚踏实地耕种的，圣经说这是异人，他们是稳打，是结实的。 那相反的，追随虚佛的圣经说，他们是恶人，走的就好像恶人的路这样。那其实我们从小我们都是被教导、被提醒说，你要好好读书，然后长大呢，就脚踏实地的好好做人，不要贪得无厌，不要。 爱慕虚荣，不要好吃懒做，不要不务正业等等，从小我们都被敲导，所以我们都会觉得啊，这个长大的时候，我们真的是要做一个脚踏实地的人，甚至有些人就立定心智， <laughs> 如此做咯。但是长大后进入社会的时候，哎。 你就会发觉到啊，你真的是脚踏实地啊，你真的是好好做人啊，啊，你真的是在当中呢，不是虚虚浮浮的做事情啊，所以你认认真真的，但你会发觉到，哎，不是啊，在周围里面却是有一些人呢，他们呢没有好好的工作，他们呢有些时候感觉到他们很虚浮的，那怎么讲呢？ 那有些时候就是你会发觉到，他们走的很多时候是捷径的路，投机的路，有些时候甚至是欺骗得利的路，啊，脑里面想的就是怎么去赚快钱，没有认认真真的好好的去做工。而特别是进入我们现在这个时代里面呢，你会发觉到，如果你打开手机也好。 啊，你打开电脑也好，其实你会发觉到有很多很多的这些的各不同的这些的讲座啦，呃，节目啦，呃，娱乐性的也好啊。假如是说你有注意的话，那其实呢，最多最多能够吸引别人在当中最热门的，其实呢，就是叫人家。 怎么样投机取巧？怎么样走捷径赚快钱的课程？讲的人也是用这样的方法，就是怎样赚快钱。听的人啊，去报名的也是想怎么样如此走捷径的路。你说要叫他们脚踏实地，好好的一步一步的。 爬上去，好好的学习，好好的累积经验啊！这个时代，很多时候人们都不怎么想的，所以这些人他们开的课程很吸引人，就跟你讲，一天就可以赚一千，一个月三十千，我一年到来，哇，你就变百万富翁，然后又。 晒一晒他的这个跑车给你看，晒一晒他的家里里面有游泳池的物质给你看，啊，有些时候还配上一些的这个呃旅行啊，去哪一个国家，甚至有些还加上一些美女俊男啊，总之你一看下去的时候，你立刻。 都会被吸引，所以呢，这些投机取巧、捷径好赚的这些的所谓的课程门路呢，是最受欢迎的。但是今天我们看到这个经文里面去告诉我们，这一类人呢，就叫做虚浮的人，因为他们没有脚踏实地。 没有勤勤劳劳，没有累计经验，没有认认真真，他们只不过就是要虚浮的去做人，要快快的去赚快钱，一夜成为富翁。当然有这样的想法的人，那你还发觉到铤而走险、犯法、做错事的常常。 都会在报纸上给我们看到，所以今天神对你说的话，就是我们不做虚浮的人，让我们做脚踏实地的人。我们一起祷告，天父上帝啊，我们都是你的孩子，也就是你的见证人，所以我们必须要按照你所给予我们的旨意，你给予我们的恩赐。 或者甚至是你给予我们的这个天赋和这个带领，我们真的是需要好好的脚踏实地的去做人。我们不要学习这些投机取巧的，我们不需要这些捷径赚快钱的。所以帮助着我们，让我们脚踏实地的做你所喜爱的人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 你的参与，我的动力。所以啊，请转发、爱心支持。还没有订阅的，你订阅啊，点的那个铃铛就可以提醒你。当然呢，在当中给个赞我啦。哦，那我做这个呃，也做了好多好多集了。假如是没错的话，总计起来可能。 有两百多、三百，当然还有包括其他节目了。但是说实在的，哦，呃，好像不是很多人呃给一赞，哦啊，所以希望大家能够更积极的，哦，周一三五，我们再见，耶稣爱你，与你同在。那当然也欢迎你，呃，就是写下你的感言分享，发表你的一些意见啊，在当中呢。 那我们呃，这个灵修过去的灵修或者现在的分享啊，就是偶尔才有一两个啊。当然，我相信大家都有丰富的领受，欢迎你们也能够表达表达。